खुश है वो अपने घर में चलो ठीक है मगर खुश है वो अपने घर में चलो ठीक है मगर इतनी सी बात ने मुझे तड़पा दिया भी है ये छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक लौट आता हूँ कि अब कौन उसे जाता देगा